साहब मुजम्मिल और वर्दी साहब पाकिस्तान किस तरह से अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर लॉबिंग कर सकता है ताकि भारत के अजाइम को नाकाम बनाया जा सके क्योंकि हम देखते हैं कि भारत की लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है बनस्बत पाकिस्तान के क्योंकि आप उल्लू के पट्टे ठीक है आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही नहीं है आपने उनकी ग्रिप नहीं देखी अभी तक आपने वो पूरी मशीनरी चलते नहीं देखी अभी तक आपने अभी तक आप आपको ये नहीं पता कि अमेरिका की कितनी फॉर्चून 500 कंपनीज के सीईओ e जो है वो इंडियन है तुमसे ना हो पाएगा हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है तुमसे ना हो पाएगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग आपने सबसे पहले घबराना नहीं है जैसा कि आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी का कदम जियो से की धरती पर पड़ चुका जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम वहाँ पे रखा वैसे ही हमारे देश के कुछ चमचों और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पिछवाड़े में जोर से आग लगी जैसे ही ये आग तो आपको पता है धुआं उठना लाजमी है तो पाकिस्तान की मीडिया के अंदर ये सारा धुआं उठ रहा है जल जल के फूक रहे हैं किस तरीके से भारत को रोका जाए भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है किस तरीके से भ्रम फैलाया जाए किस तरीके से झूठ बेला फैलाया जाए इसी प्लानिंग में लगे हुए हैं और इनकी इतनी जल रही है पाकिस्तानी इतनी इतनी जल रही है मैं बता नहीं सकता वैसे तो मेरे पास कंटेंट क्रिकेट का था लेकिन मैंने कहा नहीं आज देश का सवाल है मोदी जी का सवाल है तो हम क्यों पीछे रह जाए भाई आपको वीडियो में बहुत मजा आने वाला आपका भाई वीडियो में कोई भी उंगली नहीं करने वाला आप वीडियो देखिए सीधा सीधा आपका भाई मिलता है वीडियो के लास्ट साहब मतलब, मुजम्मिल और वर्दी साहब पाकिस्तान किस तरह से अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर लॉबिंग कर सकता है ताकि भारत के अजाइम को नाकाम बनाया जा सके हम देखते हैं कि भारत की लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बनस्बत पाकिस्तान मैं वॉशी में बैठा फोर्टी मिनट अवे हूँ आपने लॉबी का रुख देखे ही आपने आपने वो पूरी मिंदी चलते नहीं आपने अभी तक आप आप ये नहीं पता कि अमेरिका कितनी फाइव हंड्रेड कंपनीज के e सीईओ जो है वो कितने कांग्रेस मैन के आज व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट जो है वो इंडिया इंडियन डिसेंट की है कितने आपके हाई जजेस जो इस वक्त बैठे हैं वो इंडियन डिसेंट मुझे खत्म करें आपके साथ के साथ सलमान कंट्री बुला के हाईएस्ट अवार्ड मोदी को दिखे अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आज जनरल असम्बली में होना चाहिए था जो बगल अथर ने पिछले दिनों बात की थी और हम्म। बिल्कुल सही बात की जनरल असम्बली में होना चाहिए था वहाँ जो बाइडन मिल रहा है क्वाड की मीटिंग हो रही है सबकी मीटिंग हो रही है हमारा वजीर खारजा बेचारा वहाँ अकेला बैठा हुआ है जो साथ में गया था शहजादा वो वॉक करके अपनी शर्ट अमरीकी शर्ट दिखा के वो गायब हो गया है मैं समझता हूँ कि पिछले ये मौजूदा हुकूमत की डिप्लोमेटिक फ्रंट पर फेलियर्स की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है और जो पब्लिक डिप्लोमेसी है और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान की इनके पिछले तीन साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है देखिए मैंने उस दिन भी कहा था कि यूएन जनरल असम्बली से वर्चुअल इजलास जो है वो भी एक डिप्लोमेटिक फेलियर है शाह कुरैशी आयरलैंड के वजीर खारजा को मिल रहे हैं वहाँ क्वाइट का बड़ा इजलास मुकाबला क्या है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारा और उनका तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेसी पब्लिक फॉरन डिप्लोमेसी जब तक हम अपनी करेंगे तब तक ये डोजियर ये जो हम शवाहद बाहर लाते हैं इनका कोई फ़ायदा इंटरनेशनल फ्रंट पे नहीं होना होगा बीस माह से तो पाकिस्तान के वजीर अजम की चीनी सदर से कभी बात पिछले माह में हम कहते हैं हमारा सारा दारोमदार चीन पर है पिछले बीस माह से हमारी सदर से वजीर अजम बात रूस के सदर से मुलाकात नहीं हो पा रही वो भी एक टेलीफोन कॉल से हम आगे पढ़ पा रहे हैं और हम दुनिया को कह रहे हैं कि हम रूस और इनके ब्लॉक में जा रहे हैं तो इस तरह तो ब्लॉक में नहीं जाया जाता है ब्लॉक तो में तो तब जाते हैं जब अगले आपके राइट और लेफ्ट पे खड़े होंगे आकर दुनिया को पैगाम मिलेगा कि वो हमारे राइट और लेफ्ट पे पे खड़े हैं और अगर दुनिया को पता हो कि हमारी उनसे भी बीस माह से बात नहीं हुई तो दुनिया को समझ है कि वो कितना हमारे साथ हैं और कितना हमारे दूर हैं दुनिया उसी तरह डी करे वजी आजम के इंटरव्यू बिल्कुल पॉजिटिव नहीं गए हैं उनका इंटरनेशनल इमेज उससे ना बेहतर हुआ है ना पाकिस्तान इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को उससे कोई फायदा हुआ है ना दुनिया को कायल कर सके हैं दूसरे ममालिक को जाहिल और क्लू कहने से हम उनका दिल नहीं सकते ये जरूरी नहीं है कि आप गाली निकाल कर काम करें आप अगले को जाहिल कहकर ही काम करें इंटरनेशनल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की अपनी एक जुबान है उस जुबान में ही सरबराह मुमलिकत को बात नहीं चाहिए वो बात तो ठीक है अच्छा ये बताइएगा कि अगर इमरान खान नहीं आ कितना बड़ा लग तो ये रहा है कि इमरान खान साहब सलाह है अगर मैं अमेरिका में बाइडन से मुलाकात ये उल्टा फायदा हो जाए इंसल्ट हो जाएगी ये आप क्या से है कि इमरान खान तो चलो एक बाइडन को क्या नाम चलो एक मल्टीलैंड क्वार और बड़ा कोने आ रहे हैं तो हमारा सीरिया अगर अमेरिका ना चाह तो ये तो ऑनलाइन खिताब किया तो हमें तो इस वक्त अग्रेसिव डिप्लो दुनिया को बताने बताने की अफगानिस्तान में हमारा क्या मौका है माजी में हम क्या थे और अभी क्या है दुनिया के साथ इंगेज आपकी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है इस वक्त आपको अभी तक यही नहीं पता कि मोहित यूसुफ आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं या कुरेशी साहब आपके फॉरेन आपको तो अभी तक यही नहीं पता अब मैं उसमें ये बताना चाहूंगा कल कहा है जो मैं वैसे बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में जूश लाबी के बाद दूसरा number Indian lobby vice president Indian है और आपको पता होना चाहिए कि जनरल असेंबली के इजलास में मोदी साहब तकरीर करने आ रहे हैं और उसके बाद उनकी क्वाड की मीटिंग में बैठेंगे और उसमें अफगानिस्तान को डिस्कस करेंगे बल्कि यहाँ पे तो ये मीडिया में कहा जा रहा है कि जो आपने डोसियर दिया है आपको पता है कि आपके उन्होंने बेजती करनी जनरल असम्बली के इजलास में और आपने उसके उससे पहले एक डोसियर छोड़ा ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके उसको लेकिन जनरल असेंबली में आप इमरान खान साहब तो मेरा ख्याल है टेलीवाइज करेंगे वहां से बैठ के जो अपना स्पीच है लेकिन साहब यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ पीआर के लिए आ रहे हैं वो ना सिर्फ जनरल असेंबली में बोलेंगे उनकी वन टू वन मीटिंग है उनकी बाइडन साहब के साथ भी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी सारी फुल फ्लैज उनका पूरे का पूरा आंटराज जो सारी कैबिनेट है वो आ रही है और और उसके बाद क्वाड की मीटिंग उसके बाद देखिए मैं आप थोड़ा सा बताना चाहता हूं जो मैं पहले आपको मैंने अर्ज भी किया था कि इंडिया की डिप्लोमेसी के बारे में बात करूंगा मैं उस पर उसके तनाजर में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ सबसे पहले तो ये अगर ग्रुपिंग हो रही है तो उस ग्रुपिंग में आप पाकिस्तान तो चाइना के साथ सारा कुछ अपने एक, एक, एक बास्केट के अंदर सारे एग्स डाल के बैठ गया है जो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था इनको बैलेंस करनी चाहिए लेकिन इनसे हो नहीं रही क्योंकि डॉलर जो है वो ज्यादा इस वक्त चाइना से आ रहे हैं अल्टीमेटली उनके साथ है रिलेशनशिप उनके साथ है क्योंकि हमारे हर डिसीजन के पीछे डॉलर बेस हो लेकिन इस वक्त दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है सबसे पहले तो जो सब जो मैं, मेरे लिए अलार्मिंग था कि मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में स्पीच रशिया के साथ अपने रवाबत बढ़ा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ टू एंटी जो मीटिंग हुई उसके साथ उनके डिफेंस मिनिस्टर और जयशंकर साहब उसके बाद आ, उसमें ये देखें कि ब्रिक्स के ब्रिक्स में मोदी साहब बोले और वो मेरा मकसद the way they are making their new relationship and nexus उसमें वर्सेस आप कहा है हर बंदा यहाँ पे नारे बड़े लगाए गए कि अगले दिन आपने चार लोगों की बैठ के जो उनके इंटेलिजेंस के हेड ने उनकी बैठक कराई बैठक कराई मैं उस बैठक के बारे में बताना चाहता हूँ कि हर बंदा जो है इंडिया से होके वापसी पे रुका आपके पास वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग में जो भी कीड़े कुल बुला रहे हैं उन सारे कीड़ों को जमा कीजिए और जमा करने के बाद उनको कमेंट के रूप में उतार दीजिए क्योंकि आपका कमेंट करना जरूरी है मोदी जी गए यूएसए मोदी जी को इंडिया मोदी जी मतलब इंडिया वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए हैं अभी मोदी पर्सन बीजेपी की पार्टी का झंडा लेके नहीं गए वो इंडिया का फ्लैग लेके गए हैं तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा जितना ज़्यादा हो सके मोदी जी को सपोर्ट करे और साथ में कमेंट करे यही नहीं अभी और सुनिए आपके कमेंट पाकिस्तान में पढ़े जाते हैं पाकिस्तानी लोग पढ़ते हैं पाकिस्तानी साफ ही पढ़ते हैं करते हैं मैं हर बार ये बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे जो व्यूवर है नाइन्टी परसेंट ऑलमोस्ट सब्सक्राइब नहीं किए हुए थे टेन परसेंट व्यूवर ही देखते हैं तो नब्बे परसेंट लोग बिल्कुल नए तो इसलिए मुझे हर बार ये बात बोलनी पड़ती है काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि यार आप एक ही बात बार बार क्यों बोलते हो तो उसका रीजन सिर्फ ये है अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या सही बात है अपना ख्याल रखिए जय हिंद वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय हिंद